Вітаю шаноўнае спадарства. Гутарыць мы сёння будзем з Валенцінам Стэфановічым, намеснікам старшыні праваабарончага цэнтру вясна Юрыем Чаусавым, юрыстам палітолагам, асамблення ўрадавых дэмакратычных арганізацыяў. Добры дзень. Вітаю вас. Адразу ўзнікае пытанне, хто такія праваабаронцы і каго яны бароняць. Для пачатку давайте паглядзім відэа, снятае на адным з рынкаў Мску і даведаемся, што пра гэта думаюць простыя людзі. Те, которые права защищают. Ну, защищают, которые права народа, я так понимаю. А что это такое? <laughs> Что там правозащитники, ну, ну, права свои защищает наверное. Ну, видимо, кто защищает права граждан. Ну, люди, которые защищают права человека. Типа, чтобы занимались правами, чтобы человека, как защитить человека, как он э, его, допустим, насчет работы, цен, там, всего, правозащитники люди, которые отстаивают права других людей. Правозащитники – это люди, которые, скажем, <laughs> действительно защищают наши права какие-то. Люди, которые защищают, как понимаю, права, прежде всего, человека. Таких ну, граждан, всех. А права э, конституционные предусмотренные законом они более активнее должны относиться к людям, расспрашивать и как, что. А так они с бумаги напишут, что им вздумается, и все. Так они ничего не делают. Конечно же, рабочий, человек, рабочий люд, который работает. Ну, наверное, каждого человека чьи права нарушаются. Василий Николаевич, здрасте, набирали? Я думаю, что всех людей должны защищать. Человек это звучит гордо граждан Республики Беларусь в данном случае, ну, поскольку мы в этой стране. Ну или вообще любое другое, если там правозащитники тоже. Ну, вообще люди информировать сначала должны граждан наших, да, о том, чтобы они хотя бы знали свои права, потому что на сегодняшний день очень невысокая, ну, информированность, так скажем, граждан своих каких-то прав, на работе, со здоровьем, с отдыхом каким-то. Поэтому люди, которые являются правозащитниками, они должны быть информированы, соответственно, юридически образованы и давать информацию людям по поводу ну, вот этих прав их соблюдения, гарантий, защиты таким, обра- таким образом. Вось атрымліваецца, што праваабаронцы гэта людзі, якія ба- бароняць тых людзей, што трапілі ў безвыходную сітуацыю. Юрый Викторович, скажите, коли ласка, ти так гэта? И кого повинны оборонять правооборонцы? Нават уже у гэтым сюжете прогучало некалькі сапраўды важных адзнакаў, точнее, до роли и функции правооборонцев у грамадстве. Сапраўды правооборонцы баронять тых людей, якія сутыкнулися со складанными ситуациями. Але я дадал до того, что прогучало. Завжды гэтая ситуация звязаная с конфликтом помеж особой и державой правоабаронцы бароняць людзей, якія сутыкнуліся з дзяржаўнай уладай і адчуваюць, што дзяржава іх правы парушае. А якое ваше меркаванне по гэтаму пытанню? Мне таксама падаецца, што грамадзяне, якія былі апытаныя ў гэтым сюжэце, в прынцыпе далі даволі ёмістае вызначэнне, хто такія праўабаронцы. Мне асабіста спадавалася выказванне аднаго чалавека, які сказаў, што это тыя, хто бароніць усіх людзей. І это сапраўды вельмі важна адзначыць, што мы баронім усіх людзей, незалежна ад таго, хто яны. То есть незалежна ад таго, чые правы парушаны. Ці гэта э, актывісты апазіцыі, ці гэта крымінальныя злачынцы, якія сядзяць у турмах. І абсалютна неважна, як гэта асоба характарызуецца. Самым важным тут момантам з'яўляецца то, што былі парушаны іх правы. Адкажыце, калі ласка на такое пытанне, каго можна лічыць праваабаронцамі? Ёсць э, такі дакумент Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, які мы коротко называем дэкларацыя пра праваабаронцаў. Э, згодна з гэтай дэкларацыяй э, правам займацца праваабарончай дзейнасцю валодае кожны чалавек у нейкім сэнсе мы можемм казаць пра права на праваабарону э, у прынцыпе гэта праваабарончай арганізацыі значыць арганізацыі няўрадавыя журналісты прафсаюзы любые грамадскія інстытуцыі кожны чалавек можа збіраць і распаўсюджваць інфармацыю пра правы чалавека што ўласна кажучы і з'яўляецца сердцевінай праваабарончай дзейнасці Апроч таго ёсць пытанне да э, дзейнасці дзяржаўных органаў. Дзяржаўныя органы праваабарончымі ў чыстым выглядзе з'яўляцца не могуць. Канешне, мы звяртаемся ў суд па абарону сваіх правоў. Мы звяртаемся ў пракуратуру па абарону сваіх правоў. Але гэта ўсё дзяржаўная ўлада, якая э, мае іншыя функцыі. Э, сярод дзяржаўных органаў асаблівае месца ў дачыні да праваабароны займаюць так званыя нацыянальныя інстытуты па правах чалавека, якія створаныя практычна ва ўсіх дзяржавах свету зараз гэта так званыя амбудсмены упаўнаважаныя па правах чалавека Вось у іх э, іх можам назваць дзяржаўным правабарончым інстытутам, таму што яны займаюцца толькі абаронай правоў чалавека ў межах дзяржаўных структураў. На жаль, у Беларусі на дадзены момант такого інстытута няма. Хоць э, паводле э, дэкларацыю нашай дзяржаўнай улады планавалася стварэнне такого інстытута яшчэ ад 2001 года. Э, сапраўды ёсць вызначэнне, хто такія праваабаронцы ў гэтым дакуменце Анна, дэкларацыі праваабаронцах, дзе сказана, што кожны мае права абараняць правы чалавека альбо індывідуальна, альбо ў групе асобаў. То есть маецца на ўвазе, што праваабаронцы могуць дзейнічаць як індывідуальнай якасці, так і аб'ядноўваючыся ў цэлыя праваабарончыя арганізацыі. Вось. Але я дадаў бы, напэўна, яшчэ больш шырокім такім агульным кантэксце, што для мяне праваабаронца гэта яшчэ той, хто визнає э, принцип універсальності правого чоловіка. Я маю на увазі те, що ми, коли говоримо про правооборонців, це э, означає, що правооборонці не мусять э, робити ротації і казати, що гэта прави більш важні, гэта прави менш важні. І те, що правооборонці вельми часто говорять речі непопулярні, які можуть не підтримуватися більшістю громадства, альбо могуць не падтрымлівацца дзеючай уладай ці нейкімі палітычнымі сіламі плынямі паколькі праабаронца ён не мусіць клапаціцца пра нейкі свой уласны палітычны рэйтынг і капітал э, в прынцыпе праабарончую склада складнік праабарончы могуць мець і палітычныя партыі палітычныя э, дзеячы і палітычныя рухі але мне здаецца што якраз такі праабаронцы э, непажадана каб мелі палітычны складнік у сваёй дзейнасці Таму мне падаецца, што я б канкрэтызаваў гэта паняцце від дзейнасці еще і такімі вось праваабарончымі падыходамі да такой дзейнасці. Я таксама бы дадаў па гэтым пытанні, бо яно сапраўды вельмі цікавае. Ёсць арганізацыі, якія маюць праваабарончую місію як асноўны складнік у сваёй дзейнасці это у чыстым выглядзе правабарончай арганізацыі але ёсць структуры якія бароняць інтарэсы напрыклад гэта групы меншасцю напрыклад гэта прафсаюзы напрыклад гэта тыя ж палітычныя партыі якія баронячы інтарэс часу часу звяртаюцца да абароны правоў чалавека потому что правы чалавек это таксама частка шматлікіх інтарэсаў якія ў людзей ёсць І, напрыклад, мы маем такую арганізацыю, як Беларуская асацыяцыя журналістаў, якая здавалася ну, выконвае функцыі такого прафсаюза для супрацоўнікаў медыяў. Яна бароніць інтарэсы прэсы, СМІ, канкрэтных журналістаў. І менавіта праз тое, што ў Беларусі складаная сітуацыя з свабодай распаўсюду інфармацыі са свабодай слова, дзейнасць бажа, ну, я магу сказаць адсоткаў на 80 робіцца дзейнасцю праваабарончай арганізацыі. Калі б у Беларусі сітуацыя з свабодай медыяў, Э, со свободой слова была б лепей, напэўна ваш у меншай ступені быў бы э, ангажаваны ў праваабарончую дзейнасць, а займаўся адстойваннем карпаратыўных інтарэсаў вось гэтай канкрэтнай групы інтарэсу. І тут атрымліваецца такая сітуацыя, што ў дзяржаве чым горш сітуацыя з правамі чалавека, тым больш абарона правоў чалавека робіцца справай все большай і большай колькасці суб'ектаў, рэлігійных арганізацыяў, прафсаюзаў, Организацыю меншасцяў і уласна кажучы, зараз у Беларусі любая грамадская арганізацыя, якая звязана з э, сяброўствам нейкай э, супольнасці людзей, робіцца праваабаронша так ці інакш. Ну, паколькі ў законе напісана, што грамадская арганізацыя бароніць сваіх сябра. Пакуль што запісана, восень яны гэта прыбіраюць. Такое пытанне, калі з'явіліся праваабаронцы і каго можна лічыць першым праваабаронцай? Цікавае пытанне мы дарэчы яго задаем на беларускіх правабарончых школах для моладзі калі робім такі уводны занятак разміначны і э, можам адзначыць што э, нашы слухачы школу вельмі трапна адзначаюць перадумовы для з'яўлення правабарончага руху мы не маглі б казаць пра правабарончы рух калі б не было развітой сістэмы права сістэмы правового рэгулявання про правы чалавека нельга размаўляць э, у адрыве ад ідэяў гуманізму і узняцця чалавека як вышэйшай каштоўнасці э, на парадак на грамадскі парадак дня пра правы чалавека нельга размаўляць сітуацыі калі няма дзяржавы альбо калі э, грамадства рэгулюецца жыццё грамадства рэгулюецца не дзяржаўнымі інстытутамі напрыклад рэлігійнымі інстытутамі інстытутамі звязаны з родаплеменнымі стасункамі і гэтак далей але але у абарона правоў чалавека гэта заўжды канфлікт паміж дзяржавай і э, грамадзянінам паміж дзяржаўнай уладай і індывідам праваабаронцы з'явіліся тады калі сітуацыя ў стасунках паміж моцнай дзяржаўнай уладай і індывідам перайшла на ўзровень вельмі моцных канфліктаў калі з'явіліся дзяржавы абсалютысцкія калі з'явіліся дзяржавы таталітарныя і тады менавіта паўстае пытанне пра некія інстытуты абароны індывіда ад свавольства дзяржаўнай улады. Таму мы можам казаць пра тое, што перадумовы для з'яўлення абароны правоў чалавека былі гістарычна вельмі даўна. Это прававыя, філасофскія, рэлігійныя перадумовы. Але з'яўленне самога праваабарончага руху гэта ўсё ж такі з'ява новага часу. Абарона правоў чалавека на міжнародны парадак дня была ўнесеная толькі пасля другой сусветнай вайны і вельмі паказальна, што это адбылося акурат пасля другой сусветнай войны калі адбыўся такі самы страшэнны канфлікт паміж тымі сіламі якія хаця б толькі на словах але вызнавалі каштоўнасць кожнага чалавека і тымі сіламі якія апрыорі ў сваёй ідэалогіі ставілі што людзі ад нараджэння з'яўляюцца неровнымі І вось паказальна, што тыя дзяржавы, якія некаторыя з іх былі дэмакратычныя, некаторыя былі таталітарныя таксама яны знайшлі ўсё ж такі нейкае агульнае э, агульны пункт гледжання на прыроду стасункаў індывіда і дзяржавы што правы чалавека ёсць і гэта трэба абараняць пасля другой сусветнай вайны з'явілася арганізацыя аб'яднаных нацый якая стала актыўна займацца абаронай правоў чалавека ў свеце а з'явілася всеагульная дэкларацыя правоў чалавека а ў ейнай назве вось гэтае слово ўсеагульнае но вельмі істотна но падкрэслівае універсальны характар правоў чалавека як сусветнай каштоўнасці і паступова паступова развівалася вось гэтая міжнародная сістэма обороны правоў чалавека у некаторых краінах на нацыянальным узроўні абарона правоў чалавека з'явялася трошкі раней некаторых пазней але сусветны рух у абарону правоў чалавека гэта пасля другой сусветнай вайны і у мы можем сказать, что э, такой марудный характер развития обороны правового человека, и он так само мая э, предметы такой поступовости, последовательности. Э, это так само залог э, того, что у правооборонного руху увеличиваются э, интересы разных культур, разных цивилизаций. Просто это складано узгоднить. То есть поступово сначала признаются правы человека как каштовность, после замацовываются юридичным чином. Постоянно державы накладаются все больше и больше обовязки, изъявляются механизмы обороны правового человека. Это развивается поступово, и так само поступово развивается рух обороны правов человека. Все больше и больше людей занимается обороной громадянских правов, конкретных правов и свободов, и э, э широких интересов громадства. Я думаю, что я цілком згоден з тим, що сказав Юрій. А, думаю, что первыми правооборонцами можно было бы назвать тих філосафаў-гуманістаў, якія якраз такі і фармулявалі думку пра тое, што чалавек ёсць найвышэйшай каштоўнасцю. Ну той жа ж рэфарматарскі рух можна згадаць, які быў у Еўропе у свой час, калі менавіта тады пачалі казаць пра чалавека як найвышэйшую каштоўнасць. Ну, хто быў самы першы праабаронца складаць сказаць складана, але вот то, што адной з першых, ахвяру політично мотивованого пересліду був Ісус Христос, напевно, сказати можна. Оскільки е, був насуджений е, е, Понцієм Пілатом і тогочасними владами, Менавіта за свої погляди і переконання був укрижований і можна сказати, що був підвергнутий смертному покаранню. Ось так що перша ахвяра якраз таки відома. Ну а про оборонців, напевно, на той момент історія не згадала. Ну, я бы сказал, что правоабаронцами были тады... У гэтай, межах гэтай аналогии правоабаронцами, напэвно, были евангелисты, якія информацию про гэты выпадок распаўсюдзілі у межах гэтай державы. Ну, так. А вось еще меня цікавіць, як правоабаронцы дзейнічаюць за мяжой і ці прислухоўваецца да іх держава? І чым адрозніваецца дзейнасць беларускіх правоабаронцаў ад дзейнасці правоабаронцаў, якія ў Европе працуюць? Ведаеце, умовы працы праваабаронцаў, канешне, моцна залежыць ад таго рэгіёну, які яны працуюць. Э, калі я вось быў на апошнім кангрэсе міжнароднай федэрацыі праў чалавека і ФДАШ, які праходзіў зараз у Стамбуле, э, кожны кангрэс пачынаецца з хвіліны маўчання ў памяць пра нашых калегаў, якія загінулі э, менавіта за сваю праабарончую дзейнасць самых розных краінах, краінах Афрыкі, паўднёвай Амерыкі, Азіі. І гэтыя людзі сапраўды рызыкавалі сваім жыццём Э, вельмі складаных умовах, в умовах вельмі часта этнічных канфліктаў, вайсковых канфліктаў, набараняючы э, людзей іх права на жыццё найперш. Таму, канечне, ўсё залежыць ад таго, дзе працуюць арганізацыі, дзе працуюць праваабаронцы. В Европе, напэўна, таких проблемаў меней, хотя таксама, калі узгадаць перыяд балканскіх войнаў, які адбываўся ў 90-х годах. В Европе это таксама там э, была звязана дзейнасць праабаронцаў з пытаннямі этнічных геноцидаў напрыклад і в принципе у этом хіба і розніца я заўсёды кажу что э, розніница паміж э, дэмакратычнымі правымі краінамі э, толькі ў тым что там ёсць магчымасць сапраўды абараніць э, правы людзей на нацыянальным узроўні і конечно ўзровень э, парушэння правоў там э, інші. Там не йде говорка про злочинство геноцида, ці, наприклад, про позасудові казни, Але це не значить, що в країнах Заходньої Європи ці Злучених Штатів немає проблем з катуваннями, з перевищеннями своїх повномоцтв поліції, альбо порушення свободи міросходу асоціації. Але, повторюся, на то національні механізми і створаються в країнах, як вони дійсно могли стаяць на абароне на абароне правоў сваіх грамадзянаў вось гэта ёсць вялікая розніца э, правоабаронцы існуюць ва ўсім свеце і руху абарону правоў чалавека гэта усесветны рух э, вынікае гэта з таго што дэкларацыя правоў чалавека ёсць універсальным дакументам незалежна ад э, таго добра ставіцца дзяржава да правоў чалавека кепска хоча яна выконваць правы чалавека ці не хоча людзі ў гэтай краіне мають справа апеляваць да аанаўскай дэкларацыі па правах чалавека, потому што яна універсальная, усеагульная. У той жа час можна сказаць, што ў свеце зараз не засталося дзяржаву, якія цалкам адмаўлялі правы чалавека як такія. Нават тыя дзяржавы, дзе сітуацыя справамі чалавека вельмі кепская, у сваіх канстытуцыях ці далучыўшыся да Аан прызнаюць, што правы чалавека ёсць і што гэта ёсць каштоўнасць. Э, Таму правы чалавека абараняюцца ва ўсім свеце. Э, і больш за то я б сказал падтрымаў бы тое, што сказаў Валентин, э, няма дзяржаваў, дзе сітуацыя з правамі э, чалавека такая, што яны ўвогуле не парушаюцца. Калі нейкая дзяржава кажа, знаце, на нашай тэрыторыі правы чалавека не парушаюцца, это лепшая прыкмета таго, што з правамі чалавека ў гэтай краіне ёсць прынамсі пэўныя, пэўныя пытанні А што датычыць умову для дзейнасці э, яны конечно вельмі розныя ў залежнасці ад рэгіёна і ўзроўня абароненасці правоў чалавека правоў грамадзяніна на ўзроўні дзяржаўных інстытуцыяў там дзе ёсць дзяржаўны механізм обороны правоў чалавека дзейнасць праваабаронцу звычайна скіроўваецца у бок распаўсюда каштоўнасцю правоў чалавека сярод шырокіх масаў насельніцтва мы вельмі часта сутыкаемся з тым что у правоабаронцы, напрыклад, Европе, ці ў некаторых іншых краінах яны э, канцэнтруюць сваю дзейнасць не на юрыдычнай абароне індывіда ад дзяржаўнай улады, а на распаўсюдзе, напрыклад, ідэю талерантнасці, недыскрымінацыі э, сярод больш э, шырокіх колу насельніцтва. На мой погляд, гэта дастаткова лагічна. У тых краінах, дзе правы чалавека не абаронены на дзяржаўным узроўніце, дзяржава вельмі моцна іх парушае, і это ёсць дзяржаўнай свядомай палітыкай, правабаровцы ў першую чаргу займаюцца тым што э, абараняюць індывіда ў гэтым канфлікце з дзяржавай яны займаюцца э, стратэгічнымі цяжбамі яны патрабуюць выканання таго што зафіксавана ў прававых дакументах тым ліку міжнародных там жа дзе дзяржаўная палітыка скажем так шчыра скіраваная на тое как правы чалавека выконваць місія правабаронцы робіцца больш шырокай яна скіраваная на тое каб распаўсюдзіць ідэі чалавечай роднасці ну, э, чалавечай роўнасці павагі э, да чалавечай годнасці э, ідэі недыскрымінацыі распаўсюдюць іх не толькі на дзяржаўныя інстытуты а на больш шырокае кола суб'ектаў на камерцыйны сектар напрыклад на грамадства ў цэлу якое таксама можа ствараць умовы якія спрыяюць напрыклад дыскрымінацыі незалежна ад дзяржаўнай палітыкі Вот. Ну, Беларусь в этом сэнсе, безумоўно, находится у першай стадии. У нас э, трэба дамагшыся такой э, юрдычнай, юрдычнага выканання правоў чалавека. У прынцыпе, мы э, недавно з норвежскімі калегамі дыскутавалі на гэтую тэму, атрымалася такая дыскусія. Мне в Беларусі зараз вельмі важна, каб міліцыянт, які мяне затрымліваў, просто мяне не збіваў, не трымаў больш э, вызначанага законам тэрміна э, за кратамі, А калі трымае, то каб ён патрабаваў, э, каб ён накіроўваў мою справу на разгляд прокурора ці суддзі, мне трэба дамагчыся юрыдычнага выканання маіх правоў. А што пры гэтым міліцыян думае, ці шчыра ён гэтым перакананы, ці ён паважае маю чалавечую годнасць, ён проста робіць гэта таму, што прававыя нормы гэтага патрабуюць. Мне на дадзены момант не так важна, там што я ведаю, што ў Беларусі і катаванне за кратамі ёсць рызыка ёсць рызыка того, што ці трымаць за кратамі будуць дольш вызначанага тэрміну калі ж у беларусі у гэтым сэнсе будзе дасягнуты прагрэс калі не будзе катаванняў не будзе зневажальнага выходжання затрыманымі калі затрыманыя будуць сапраўды карыстацца тымі гарантамі якія в законе зафіксаваныя тады паўстане уже пытанне выхаваўчага гэтага складніка ў правабарончым руху каб міліцыянт не толькі выконваў тое што яму прадпісана але і цвярозы разумеў чаму гэта ему прадпісана што ён не збівае у Э, затрыманымі не таму што вот, патрабуюць закона так бы ён бы зараз бы разабраўся а каб ён паважаў чалавечую годнасць затрыманова не толькі юрыдычна але і на падставе сваіх перакананняў у гэтым кантэксце вельмі важна казаць пра падтрыманне тых міжнародных стандартаў галіне правоў чалавека якія існуюць і это э, важна не толькі для беларусі это важно в прынцыпе для всіх усіх краінаў канешне і Вось. Але калі вяртацца да сітуацыі Беларусі, дык канешне, вялікая праблема з выканання міжнародных абавязацельстваў, якія былі ўзятыя Беларусю, уласна кажучы, па сваёй ініцыятыве, я маю навазе абавязацельствы па выкананні міжнароднага пакта ў грамадзянскіх палітычных правах іншых, дакументаў а галіне правоў чалавека і менавіта выкананне вось гэтых стандартаў цэлую шэрагу правоў буйства свабода асацыяцыяў свабода мірных сходаў справядлівага суда Таму мне здаецца што канешне вельмі важна дамагацца і падтрымкі вось гэтых вось стандартаў міжнародных у галіне правоў чалавека Валік узгадаў вельмі важны момант міжнародных стандартаў і вельмі важна ўсведамляць, што стандарты грамадзянскіх і палітычных правоў яны таксама універсальныя для ўсяго свету. Аднолькавая мерка гэтых стандартаў у галіне свабоды слова, свабода веравызнання, права на справядлівы суд ёсць і для дэмакратычных краінаў, для недэмакратычных, для краінаў розных культураў. У адрозненне, напрыклад, ад э, сацыяльных, эканамічных і культурных правоў, якія маюць э, спецыфіку выканання ў кожнай канкрэтнай краіне, ну проста таму, што гэта правы, часам іх называюць гэта правы, на якія патрэбныя грошы. Права на годны ўзровень жыцця і пастаяннае яго павелічэнне па-рознаму выконваецца ў бедных і ў заможных краінах. То есть гэта такія мэты, якія ставяцца перад дзяржавай, якія яна можа дасягаць у межах тых ресурсаў, якія ў дзяржавы ёсць. Але у пытанні, напрыклад, свабоды слова, свабода веравызнання, э, свабода асацыяцыі дзяржавы не можа спасылацца, што ведаеце, у мяне няма грошай, каб забяспечыць свабоду слова. Не ці на культурнай асаблівасці, э, калі <clears throat> ван, чуєш про культурні особливості і свій шлях до демократії, звичайно, це говорять представники тих країн, де є великі проблеми і з правами людини, і з демократією. Це Китай, або Іран, або якісь інші країни. І, на жаль, адны з апошніх выступаў якраз такі прадстаўніка Беларусі, Ван, таксама былі зроблены в этом ключе. І апошняя, адна з апошніх працаў Макея таксама, в прынцыпе, прапагандавала ідэю рознага гістарычнага шляху Беларусі і рознага шляху да дэмакратыі і разумення правоў чалавека. Хаця я абсалютна щиро перекананы, што грамадзянскія патычныя правы носяць універсальны характар і альбо яны выконваюцца дзяржава, альбо не выконваецца. Вот вся розніца. Э, культурныя асаблівасці, спасылкі на культурныя асаблівасці як падставы для таго, каб э, не выконваць правы чалавека, гэта на мой погляд зараз самая актуальная спрэчка па правах чалавека. Это такі францір, на якім адбываецца развіццё правоў чалавека, Таму што, не заўжды дзяржавы гэта робяць не шчыра дзяржавы часам свядома шчыра спрабуюць давесці што да у нас есть культурныя асаблівасці і это не ёсць такая лабавая адмова ад таго каб выконваць правы чалавека а логіка прыкладна такая што мы паважаем правы чалавека сярод правоў ёсць права на культурнай асаблівасці дык давайте і вы таксама дазваляеце нам у имеет наши культурные особливости. Это есть такой релятивизм, культурный релятивизм уразумения права человека. Але нема такой культурной особливости, как катовать людей. Ни в одной культуре забойство невиноватого не будет являться культурной традицией. И тому э, вельми важно так само пригадывать, как распрацовывались документы по правах человека. У распрацовки принимали удел представники всех культур і прадстаўнікі беларусі таксама прымалі ўдзел у гэта прадстаўнікі ісламскай буддійскай культуры таксама менавіта таму дэкларацыя называецца універсальнай а спасылкі на культурную асаблівасць дзеля того каб абгрунтаваць дэ-факта адмову ад выканання правоў чалавека Забару... альбо забарону якой-небудзь дэманстрацыі ці напрыклад пасыл то што мы зараз знаходзіся в пераходным перыядзе таму у нас не будзе э, змяняемасці змяняемасці ўлады то есть у нас напрыклад адзін дужа чалавек кіруе 10 гадоў но ну, это у нас такая асаблівасць <laughs> мы пераходным перыядзе разумеце восьось таму канешне у э, Гэтыя спрэчкі зараз вядуцца, вядуцца актыўна. Мы зноўку назіраем працэсы на постсавецкай прасторы пэўнага супрацьпастаўлення сябе заходняй цывілізацыі. Э, мы зноўку самая чытаючая нацыя. Э, мы зноўку самыя духовныя захад у нас зноўку знаходзіцца ў чарговы раз у маральным глыбокім крызісе. Ну як пра гэта зараз э, з высокіх трыбунаў гаворыцца. На маёй памяці ён у глыбокім крызісе знаходзіцца яшчэ з часоў Шпенля. Ну прынамсі то, што я памятаю з савецкай школе 80-х, он загнівал увесь час. Э, Захад я маю на ўвазе. Таму вось гэтыя спрэчкі вядуцца і это, канешне, адбіваецца тым ліку і на падыходаў да п- пра- пытання правоў чалавека, забароны дэманстрацыі, прыняццю нейкіх законаў, Э, тыя ж расійскія законы апошнія, якія выклікалі вялікую крытыку, Э, Пры тым, што Расія з'яўляецца сябрам Рады Еўропы, мае на ўвазе аб забароне прапаганды гомосексуалізму, якая забараняе дэманстрацыі, напрыклад, ЛГБТ-актывістаў. Ось, э, хаця ёсць ж дапушчальныя э, абмежаванні і ў дэкларацыі еўрапейскае права чалавека датычных свабодных мірнасходаў і так далей. Вельмі часта гэта абрунтоўваецца нацыянальнымі і культурніцкімі асаблівасцямі нейкімі. І атрымліваецца у кантэксце нашага пытання спецыфіка дзейнасці праваабаронцаў вызначаецца спецыфікай стану правоў чалавека ў гэтай канкрэтнай дзяржаве. Паважае дзяржава правы чалавека альбо не паважае. Ці ёсць сапраўды нейкія элементы, якія незалежныя дзяржавы ў сферы культуры, якія пагражаюць правам чалавека. Часам такое здараецца. Часам дзяржава кажа, ну вот мы прынялі закон пра адукацыю, жанчыну мужчын роўныя доступ да адукацыі, але в універсітэтах мы не можам сустрэць жанчыны, таму што само грамадства абмяжоўвае жанчын у атрыманні вышэйшай адукацыі праз распаўсюд пэўных культурных стандартаў. І культурныя асаблівасці яны сапраўды ёсць. Яны сапраўды ёсць на ўзноўні выканання правоў чалавека, але яны не могуць служыць падставай для а, таго, каб дзяржава сцвярджала, а мы правы чалавека выконваць не будзем. Калі ў краіне з пэўных культурных традыцыйных момантаў існуе элементы рабства, дзяржава не можа сказаць, што знаеце у нас ёсць культурныя асаблівасці. Яна павінна змагацца з гэтымі элементамі. І ў гэтым сэнсе дзейнасць правабронцаў, канешне, адбываецца ў тым кантэксце, у якім знаходзіцца дадзенае грамадства, не толькі дзяржава, але грамадства ў цэлым. Чаму афіцыйная прапаганда нашых дзяржаўных СМ скіраваная на тое, што праваабаронцы гэта нейкія ворагі, што гэта нейкія дрэнныя людзі. Мне падаецца, што это звязана з агульным кантэкстам палітычным, які існуе ў нашай краіне і в прынцыпе адсутнасцю як такавой публічнай палітыкі канкурентнай, калі, урад, парламент фармуецца ў выніку канкурэнцыі розных палітычных сілаў. Калі ў краіне ёсць палітычны плюралізм, калі грамадства людзі выбіраюць сабе ўладу, заходзячы з тым <clears throat> з тых пазіцый прадстаўленых палітычнымі партыямі, якія ім больш падабаецца. Вось, і ва ўмовах, калі в прынцыпе краіна ўсё больш і больш нагадвае краіну пабедзіўшую сацыялізма, mm -hmm то натуральна людзі, якія крытыкуюць урад, якія распаўсюджваюць інфармацыю аб парушэннях правоў чалавека, яны не патрапляюць у гэты кантэкст пабедзіўшы сацыялізму, калі всем гражданам забяспечана абарона іх правоў і прынцыпе ніякіх парушэнняў правоў чалавека такой краіне быць не можа. Таму канешне, все яны з'яўляюцца агентамі ўплыву пятай калоны, мэта якую разбурэння вось гэтага ладу, вот, які в этой краіне існуе. Хаця, безумоўна, асноўная задача праабаронщых арганізацый у Беларусі гэта стварэнне тых прававых практык і законаў, пры якіх нашы грамадзяне маглі б ізалізаваць тыя правы, якія ім гарантаваныя канстытуцыі, якія ім гарантаваныя тымі міжнароднымі актамі ў галіне правоў чалавека, якія Беларусь сама ратыфікавала і взяла па іх абавязацельства. Вось, в принципе, і ўсё. Гэта адбываецца з прычыны таго, што праваабаронцы сапраўды з'яўляюцца палітычнымі апанентамі дзеючаго ў Беларусі аўтарытарнага рэжыма такой несмяняльнай персаналісткай улады адзінаасобнай улады. Праваабаронцы ў сваёй дзейнасці выкарыстоўваюць розныя інстытуты, розныя механізмы, розныя метады дзейнасці. У дзяржавах, дзе ёсць прававыя механізмы, праваабаронцы збольшага імі і карыстаюцца. У дзяржавах, дзе ёсць, як Валенцін справедліва адзначыў механізмы палітычнага плюралізма, Правоабаронцы таксама звяртаюцца да палітычнай апазіцыі і палітычная пазіцыя выкарыстоўвае тэмы датычныя правоў чалавека прыйсці да ўлады, змяніць сітуацыю і правоабаронцы гэтым задаволеныя. У Беларусі пры адсутнасці правой дзяржавы, пры адсутнасці палітычнага плюралізма, пры абмежаванасці адукацыйнай правоабарончай дзейнасці, дзейнасць правабронцаў канцэнтруецца менавіта ў рэчышчы палітычным знешнім палітычным правабронцы выкарыстоўваюць міжнародныя інстытуты лабіююць правабарончую тэматыку на узроўні міжнародным ну і аказваюць палітычны тыск на палітычны ціск на беларускія лады каб дамагчыся выканання правоў чалавека і аб'ектыўна яны робяцца для для возле этого авторитарного режима э, политическим оппонентам, причем мельми мощным, потому что за каждым правооборонцем внутри Беларуси стоит мощный сусветный правооборонный рух, обеспеченный международными институтами, международными механизмами и обеспеченный силой Организации Объединенных Наций, якая при всей складанности ААНовских механизмов, она все ж таки мая правооборонный складник у своей деятельности. И зараз, именно это, улады и имкнутся намалевать правооборонцев, как агентаў э, знешніх сілаў на ну, пытанне якіх знешніх сіл усяго чалавецтва якое сфармавала арганізацыю аб'яднаных нацыяў і вызначыла тыя парадкі якія ва ўсім свеце павінны панаваць калі мы не прызнаем правабарончы рух не прызнаем тыя каштоўнасці якія правабарончы рух транслюе то это лагічна павінна ўспрымацца як не прыняццё агульначалавечых стандартаў жыцця то есть это тое што прынята называць краіны ізгоей То есть тыя, якія не прызнаюць усеагульных стандартаў жыцця. Ні адна краіна не хоча быць краінам ізгоем. Таму і беларускі рэжым праводзіць такую непаслядоўную дваістую палітыку дачынення да праваабарончай тэматыкі. З аднаго боку ўнутры краіны праваабаронцы пераследуюцца. Няма магчымасці зарэгістраваць новыя праваабарончыя арганізацыі. Праваабаронца кіраўнік праваабарончага цэнтру вясна лезь беляцкі знаходзіцца за кратамі. Многія актывісты падлягаюць пераследу, З іншага боку, нашыя ўлады спрабуюць скарыстаць таксама Аанаўскі інстытуты дзеля таго, каб э, прадэманстраваць адсутнасць правоў чалавека ў іншых краінах, краінах дэмакратычных, дзе у адрозненне ад Беларусі. Тэмы правоў чалавека адкрыта дыскутуюцца, парушэнні правоў чалавека робяцца прадметам не толькі ўвагі грамадскасці і медыяў, але робяцца прадметам таксама палітычнай дзейнасці апазіцыі, таму што некаторыя палітычныя сілы імкнуцца скарыстаць тэмы пра... абароны правоў чалавека дзеля таго, каб, Э, прыйсці до ўлады ў тых краінах. А беларускі рэжым гэта проста выкарыстоўвае, спрабуе паказаць. Глязіце, правы чалавека парушаюцца паўсюль, а ў нас у нас такіх парушэнняў няма. Дык так гэта азначае, што ва ўсім свеце працуюць механізмы, як парушаныя правы выявіць і абараніць, аднавіць парушаныя правы публічна. А ў Беларусі такіх механізмаў няма. І пры гэтым беларускія ўлады вельмі часта э, абвінавачваюць краіны Юра э, связа іншыя краіны в умешальніцтва внутренней справы Республіки Беларусь то есть они весь час подкрэсліваюць что гэтые пытанне з'яўляецца внутренней справы Республіки Беларусь адпаведна праваабаронцы якія апелююць до да міжнародных органнізацыў э, дапамагаюць такому вмешальніцтву тому канешне э, яны в очах державы з'яўляецца вось такими вось ворагами але я б сказал что беларускія ўлады самі не прызнаюць тое што правы чалавека э, гэта не з'яўляецца унутрай справай краінаў хаця бы згадаць даклад беларускае міністэрства замежных справ аб сітуацыі з правамі чалавека ў краінах еўразвяза ЗША і Канады дзе яны сабралі некую інфармацыю в асноўным з адкрытых крыніцаў саміх жа праабаронцаў гэтых краінавымі часта а парушэнне права чалавека які можа быць і мелі месца можа быць і не мелі месца не суть важна важна тое што беларускім ЗС ўсё ж такі лічыць што гэтыя по питання, не з'являється внутрішнім э, питанням внутрішніх справ справ цих країн. Тому, відповідно, я так думаю, що вони повинні би розуміти і взаємність э, в цьому питанні. Ну, перелік ось гэтых э, рытарычных тэзаў, якія э, краіны, дзе кепская сітуацыя з правамі чалавека выкарыстоўваюць, ён дастаткова абмежаваны і выкарыстоўваецца ўсімі дзяржавамі. Гэты аргументы і пра культурную разнастайнасць, культурныя асаблівасці, і вось гэты аргумент асудзі хто, но ніводзін з гэтых аргументаў не можа ўспрымацца як сапраўды юрыдычнае абгрунтаванне нейкай дзяржаўнай палітыкі ў сваёй краіне. Аргументы суддзі хто часта высоўваюць тыя э, нацыі, тыя дзяржавы, якія сапраўды маюць сур'ёзныя праблемы з правамі чалавека. Насамрэч гэта хутчэй э, сродак палітычнай абароны, а не нейкае абгрунтаванне нейкай э, палітыкі ў сферы правоў чалавека. Сапраўды міжнародная палітыка з'ява складаная і вельмі часто тэмы правоў чалавека выкарыстоўваюцца як частка больш шырокага палітычнага кантэксту. Э, на жаль, магу сказаць, што правы чалавека зараз у свеце не робяцца асноўнай дамінантай для міжнароднай палітыкі. Ваенныя, эканамічныя, геастратэгічныя інтарэсы яны кіруюць дзяржавамі ў значна большай ступені. Мы як праваабаронцы імкнемся, каб правы чалавека вот спектр гэтых фактараў рабіліся самым важным самым асноўным самым моцным фактарам для гэтага ёсць пляцоўкі ан но ну, мы павет, мы э, павінны разумець што гэта толькі э, частка гэтых фактараў э, ёсць і больш важныя наша задача імкнуцца каб правы чалавека не пацярпелі ад дзейнасці іншых фактараў напрыклад калі нейкія вайсковыя інтарэсы правакуюць войны на Для правоў чалавека, якія нягледзячы на тое, што яны з'яўляюцца універсальнымі, адсутнічаюць механізмы сілавого ўмешальніцтва. Гэта вельмі важны момант, які трэба заўжды э, высоўваць у адказ на аргумент умяшальніцтва ва ўнутранай справы дзяржавы. Э, Камітэт па правах чалавека, э, іншыя анаўскія інстытуцыі, усе інстытуты па правах чалавека не маюць механізма прынуджэння дзяржавы да выканання э, тых э, нормаў, якія зафіксаваны ў міжнародных документах. Механізмы ёсць толькі палітычныя. І абарона гэтых механізмаў робіцца ў выглядзе вось гэтых палітычных філіпік у адказ на выкарыстанне гэтых механізмаў. Скажыце, калі ласка, што вы маглі праіць людзям, права якіх парушаюцца? Безумоўна, стратэгія абароны канкрэтнага пацярпелага ад парушэння правоў чалавека залежыць ад таго, якія фактары паўплывалі на тое, што гэты кейс казу з парушэння правоў чалавека паўстаў. Часам шмат чаго можна дабіцца і ў межах нават беларускіх інстытутаў дзяржаўных. То есть скаргі ў вышэстаячай інстанцыі зварот у суд это тое, што ў некаторых выпадках дапамагае. Э, тут конечно не обысціся без дапамогі адвакатаў ці э, звароту ў праваабарончай арганізацыі але вельмі часта калі мы маем справу з парушэннем грамадзянскіх і палітычных правоў калі гаворка вядзецца пра пераслед меншасцю ці пра пераслед палітычных апанентаў дзеючага рэжыма ці напрыклад пра злоўжыванне там э, абмежаваннямі у сферы правоў чалавека, калі, напрыклад, адмаўляецца ў праве на справядлівы суд, тады конечно трэба пры дапамозе нацыянальных правабронных грамадскіх арганізацыяў выносіць праблему на узровень міжнародных э, механізмаў у нас есть магчымасць звяртацца ў камітэт па правах чалавека а у іншыя структуры арганізацыі аб'яднаных нацый якія спецыялізуюцца на абароне э, асобных правоў чалавека напрыклад супраць дыскрымінацыі жанчын супраць расавай дыскрымінацыі гэтак далей і прымушаць э, рабіць вось гэты э, выпадок парушения правоў чалавека сродкам для э, змянення сітуацыі з правамі чалавека. Бо э, конечно, ёсць шмат выпадкаў, калі правы чалавека парушаюцца. роля праваабронцаў не толькі ў тым, каб дапамагчы канкрэтныя ахвяры, але праз гэтую дапамогу канкрэтнаму чалавеку імкнуцца, каб уся гэтая прававая сітуацыя змянілася. В ідэалі трэба дамагчыся альбо э, змяненне правой практыкі, напрыклад, міліцыянты не збівалі затрыманых, напрыклад, паведамлялі сваякам затрыманых пра факт затрымання альбо каб інваліды э, мелі доступ у дзяржаўныя структуры каб там была створана безбар'ерная среда то есть праваабаронцы імкнуцца абараніць кожнага конкретного чалавека і праз гэта змяніць всю правую практыку у гэтай сферы э, что тут можна параіць прынпе выбор тут не надта вялікі э, у нас краіне ёсць нацыянальныя інстытуты якія у Е, треба використовувати для оборони своїх правов. Це суди, прокуратура, е, органи міліції. Ось. Ну і міжнародні механізми, які можна використовувати так само, як і е, Комітет по прав чоловіка. Білорусь, на жаль, пазає регіональної європейської системи оборони прав чоловіка. Мені сябри Ради Європи, Європейський суд по правах чоловіка в Страсбургу. На жаль, для наших громадян поки що нічого не, не можа зрабіць. Ну я б параю звяртацца ў э, праабарончай арганізацыі, якія існуюць э, у Беларусі, беларускі хельсінскі камітэт весна, еще э, шэраг праварочых арганізацый рэгіянальных вось звяртацца па дапамогу да адвакатаў і абараняць сабе на тых інстытуцыях, якія прызваныя абараняць справу чалавека суды найперш. Ну, конечно, все залежит не от, не от, от конкретной некой справы и от ситуации, э, связанной с этим фактом порушения. Ну и так само очень важную часто роль играет голосность вокруг этой справы. Uh -huh. То есть в некоторых выпадках может быть и не, а в некоторых выпадках она может сыграть певную роль, когда про это становится ведомо, когда про это пишут, когда про это говорится. Ну и, конечно, можно пораить, э, активно боронить свои правы э, самим людям, которые сутыкаются с нарушениями прав человека. Потому что правооборонный рух, он не берется с поветра, и он не проводится сюда на неких э, э, замежных самолетах. И он является тогда, когда в Украине есть люди, которые сами готовы боронить свои правы. Все сучасные белорусские правооборонные организации з'явились из-за того, что была некая группа людей, которые обороняли, в первую очередь, свои права, І калі яны гэта робяць паспяхова, эфектыўна, у іх ёсць сталая магчымасць пераўтварыцца ў правабрончую арганізацыю, абраняць правы больш шырокага кола людзей. Я бы сказал так, што калі у Беларусі кожны чалавек будзе бараніць свае правы індывідуальна, раней ці пазней яны будуць рабіць гэта і калектыўна з іншымі людзьмі і сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі значна палепшыцца. Ну што нам застаецца яшчэ дадаць? Бараніце свае правы і ўсяго вам самага найлепшага.